मते के तमे देख दियो भूख तो। खाओ एक दियो किछि अरे दियो किछि दियो अरे जान अरे अरे फोटो लो बोल इते बनी मते 啊！往里头